Ok. Hola. Vamos a cargar o tratar de cargar una tarjeta de teléfono porque se me acabó la plata, no sé cómo. No sé cómo. Así que voy a tener que cargarle 30 quais. ¿Qué? me van a sobrar, pero en fin. Eh, tengo que llamar Tienes tantos amigos que no te van a sobrar, ¿entiendes? Ah, tan popular. Voy a llamar al número que dice aquí porque, miren, tiene instrucciones en chino, las cuales hoy que no entiendo también en inglés. Y en inglés dice, llame a este número y siga las instrucciones que le digan. Así que, cha, cha. Ay, hace mucho frío afuera. Ya. Dice el día está como feo. For English Press 2. Eso vamos a hacer. No. creo que es to make an advance payment. Yo estaba poniendo que había perdido mi tarjeta. Ah. No. Ajá. Ah, ¿qué? No entiendo, espera, espera. Number sign, no me sé mi teléfono. Ah, wait, ah. Eh. Ay, no, no sé, ya. Intento dos. Ta, cha, cha. Cha, cha, está tu número. Cha, cha, cha, cha, cha. Ya. Dos. The number what? The number sun, the number nothing. Sun, tres. <laughs> no creo. Tres. ¡Ah! ¿Viste? Me equivoqué. <laughs> no puedo hacer esto. Pero creo que es llamar, apretar 2, luego llamar de nuevo, apretar 1 y luego apretar 1 y creo que es el número de aquí, que es el código number sign o number sign o algo así. Grabo de nuevo si es que lo logré. Ya.